想到你曾为我舍身，将爱降能赎我罪。念到你双手中的钉痕，使我越觉心伤痛。为我竟牺牲，我心不禁流泪。曾想到你。 着满腔悲伤，十家伤将真爱显。你决意为罪孽，甘心走上这冷酷痛苦路程。为了拯救我，把我污点尽除去。每当我想到你。 会感到心中的不配，其实我是那么卑污，神仍然爱我，我心只需要你，求让我将一生交托，除掉满心失意，面对凶徒亦未去逃避，想到你。 常为我默默地祝福，是恩典。我决意将身边我的一切交托在你恩手里，求你把心底所有郁结尽除去。 想到你，常为我默默地祝福，是恩典。我决意将一生，我的一切交托在你恩手里，求你把心底所有郁结尽除去。每当我想到你。 中的不配，其实我是那么卑微，神仍然爱我，我心只需要你，求让我将一生交托，除掉满心失意，面对空徒亦未去逃避，想到你。 想到你，我想。